salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün ekler pirojnasının reseptini çəkib sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün yumurta, un, süd, su, duz və şəkər tozu və kərə yağı lazım olacaq. Resepti dəqiqliklə mən alt yazılarda yazıb göstərəcəyəm. İlk əvvəl yarım stəkan ilıq şəkildə süd, yarım stəkan su, 2-1 çay qaşığı şəkər tozu, 2-1 çay qaşığı duz və 100 qram kərə yağı əlavə edirik və bu qarışığı vanxodda qazın üzərində əriməyə qoyuruq. Ocağın üzərindən götürdükdən sonra baxın belə bir qarışıq alınır görürsüz və unumuzu əlavə eləyib düyün əmələ gəlməsin deyə tez-tez qarışdırırıq. Müzik Baxın, görürsünüz, qarışığı ilə qarışdırdıq ki, düyünlər qalmadı. İndi yenidən ocağın üstünə qoyub bir qədər qızdıracağıq. Tez-tez qarışdırırıq, baxın, bu dərəcədə. Eyni cinsli kütlə almana kimi. Baxın, o dərəcədə qarışdırırıq ki, artıq tavaya yapışmır. Qazın altını söndürürük və soymağa buraxırıq. Ocağın üzərindən götürdük. Baxın, barmağımızı saxlayırıq. Görürük ki, bax, istilik bir qədər var. Amma barmağımızı çəkmirik, yəni yandırmırıq. Onda Başlayırıq bircə-bircə yumurtalarımızı töküb yaxşıca qarışdırmağa. Yumurtaları tökdükdən sonra ilk əvvəl xəmir ayrılır bir-birindən, amma qorxmayın. Sonra qarışdırdıqca yenə birləşir. Əvvəlcə bir yumurtanı əlavə eləyirik. Dediyim kimi xəmir hissələrə bölünür, amma axırda yenə bir yerə yığışacaq. Onu da qeyd edeyim ki, mən bir stəkandan bir qədər artıq undan istifadə elədim. Ona görə əvvəldə mən qeyd eləməmişdim. Yumurtanın böyüklüyündən, e, daha doğrusu yağın, südün həcminə asılı olaraq bunu nə qədər aparacağını tam dəqiqliklə mən sizə demişdim ki, reseptin sonunda yazıb qoyacağam. Baxın, görürsüz. Eyni kütlə alınandan sonra ikinci yumurtamızı əlavə edəcəyik. Çalışın taxta qaşıqdan istifadə eləyin ki, qarışdırmaq sizin üçün rahat olsun. İndi üçüncü yumurtanı əlavə eləyəcəyik. olar ki, artıq alındı. Yumurtalar böyük olduğu üçün mən 3 yumurtadan istifadə elədim. Siz də ölçüsünə baxaraq 4 və yaxud 5 yumurtadan istifadə edə bilərsiniz. Sonda baxın, bu şəkildə xəmir alınmalıdır. Əziz izləyicilər, bir qədər soyuduqdan sonra baxın, formaya tökürük və istədiyimiz formanı veririk. Müzik bir-birindən bir qədər aralı eləyirsiniz. Baxın. Baxın, bu formada hazırladıqdan sonra əvvəlcədən qızdırılmış 210 dərəcəli sobada əvvəlcə 15 dəqiqə müddətində bişməyə qoyuruq. Sonra isə sobanın e, zəif xodda, yəni 170 dərəcə Selsidə yarım saat ərzində bişirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq eklerləri mən sobadan çıxartdım. Onu da qeyd edim ki, sobaya qoyduqdan sonra e, qapağı heç vaxt açmayın, tam bişənə kimi. E, qoyun, baxın belə bu şəkildə, bu dərəcədə qalxsınlar. İndi isə mən içinin necə pişdiyini sizə göstərəcəyəm. Baxın, görürsüz, bu dərəcədə pişmişdir. Çiy deyildir. İndi kremlə doldurub servis eləyəcəyik. Əziz izləyicilərim, artıq eklerlərimiz hazırdır. Görürsüz, içini də kremlə doldurmuşuq. Kim hansı kremlə zövqə görə istəyirsə doldura bilər. Mən adi kremdən istifadə elədim. Qatlaşdırılmış südlə E, kərə yağını qarışdırıb bir vanil də əlavə etdim. Siz də bişirin, afiyətlə yeyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik